Ya, siap. Mari. Aki wi ya. Aki wi naro. Ha? Belum. Macam mana aki wi? Belum. Nah, nak pakai ini dua kaki ni. Nak pakai apa? Ha? Pelan. Nak pakai aki wi ya, aki? Ada apa? Ha. Eh, Egos, Egos, ni orang kaju kan Egos. Egos, get you. Get you. Come on, Kyle. Come on, Kyle. Hey. Yaki, di bawah kapa. Ayo. Eh, cuba mana ni po? Dua. Dua. Lagi ni, satu, dua, tiga, empat, lima, enam tujuh, delapan, sembilan, tujuh.